البرنامج هذا راح يعطيك نقلة جدا احترافية اذا كنت تصور فيديو تابعنا للنهاية السلام عليكم اصدقائي ورجعت وياكم فيديو جديد اليوم جايب لكم برنامج حار ومقسم ورخيص البرنامج مجاني واكو نسخه ال Pro اذا تحب تشتريها لكن المجاني كلش زايد عليك البرنامج هو اذا كنت تصور فيديو بتليفونك اذا كان تليفونك ايفون اندرويد اي تليفون ثاني وتحب بنفس الوقت تطلع عزل بالخلفيه شي فوكس ان شي فوكس اوت البرنامج هذا لا تخليه يفوتك قبل ان نبدا الحلقه لا تنسى دعمك لي like للفيديو وتشترك بالقناه وتفعل جرس التنبيهات حتى تصلك الفيديوهات اول باول وياكم مصطفى النعيمي ويلا نبدا الحلقه مثل ما تلاحظون أصدقائي هذا هو اسم البرنامج Focus Live راح أخلي لكم رابط التنزيل مالته بصندوق الوصف طبعا من نفتح البرنامج تقدر تصور به بالطول وبالعرض حسب اختيارك طبعا هاي واجهة البرنامج هنا أقدر آه، استخدمه آه، بزاوية wide angle وهنا آه، بزاوية قريبة نجي هنا للأوبشنات طبعا البرنامج يدعم اللغة العربية هنا ال option الثاني تقدر تصور 30 اطار بالثانية او 25 اطار او 24 اطار بالثانية الميزة هاي الثالثة اللي هي تقدر تشغل فلاش وتطفيه هنا عندك الميزة هاي او ال option هذا الرابع ال aspect ratio طريقة العرض إيه، تقدر مثل ما قلت لكم تصور بالطول وبالعرض هنا عندنا هواية مجموعة فلاتر تقدر تستخدمها عندنا هذا ال option اللي هو ال exposure تقدر تتحكم بقوة وضعف الإضاءة بنفس الوقت هنا نجي للطريقة المهمة او للميزة اللي احنا رايديها انا هنا مخلي لكم نموذج هاي الكاميرا وعندكم هناك آه، بالخلف المكعبات ال cubes. هسه هنا التركيز مثل ما تلاحظون انا مخليه على الكاميرا اريد اركز على هاي المكعبات مجرد ما بس اضغط على الشاشة ضغطة وحدة مثل ما تلاحظون العزل صار لوين على الكاميرا والتركيز صار لي على المكعبات ارجع ارجع على الكاميرا مجرد ما بس اضغط على الكاميرا مثل ما تلاحظون هنا قدامكم التركيز طبعا صار على الكاميرا تقدر بنفس الوقت تصور بالبرنامج فيديو وتقدر تتحكم بالعزل آه، مالت الفيديو تقدر تقوي العزل وتقدر تنقص من العزل طبعا البرنامج انصح جدا بالتحميل له وبنفس الوقت آه، طبعا هاي النسخة موجودة نفسها للفوتوغراف طبعا هذا البرنامج متوفر لنسختين للفوتوغراف وللفيديو اللي فوتو... نسخة الفوتوغراف أنا طبعا شارحها قبل آه، اللي يحب يشوفها آه، هسه راح تطلع لكم بالاقتراحات فوق البرنامج مثل ما قلت لكم أنصح بالتحميل إليه لأن احتمال ينحذف من ال App Store. وصلنا لنهاية الحلقة لا تنسى دعمك لي بال like وتشترك للقناة وتفعل جرس التنبيهات حتى توصلك الفيديوهات أول بأول وياكم مصطفى النعيمي تحياتي لكم Peace.